一九九八年十一月二十七日，Dreamcast 于日本上市。这是 Sega 在家用主机市场的最后一搏，并在这台主机上尝试了许多创新与挑战，但结果却是悲剧性的惨败。仅仅两年多就宣告停产，也使得 Sega 从此转型为软体商，退出家用主机市场。即使如此，在许多玩家的心目中，Dreamcast 仍然是一台超棒的主机。而今年正是 Dreamcast 面世的二十周年，借由这个机会，我想和大家分享一些多数人可能不知道的关于 DC 的冷门知识。 这将会是一系列的节目。这一节主题是鲜为人知的人物关联。Dreamcast 在九零年代前期，Sega 是以行星名称作为主机的开发代号，像是 Mars、Saturn、Neptune 等等。不过在开发 Saturn 后继机时，就不再维持这个惯例。新主机在不同的开发制作阶段，使用过 Black Belt、d u l l Katana 等等开发代号。最后。 才以 Dreamcast 这个名字公开亮相。Dreamcast 是 Dream 加 Broadcast 这两个单字组合而来，象征着传播梦想的愿景。命名的方式是在业内募集名称，从上千个提议中挑选组合，列出候选名单，再由当时的 C a 社长陆教造一郎拍板定案。就官方的定调，这个名称是集体的创作，而不是由单一人士命名。但是在二零一四年发行的《The Untold History of Japanese Game Developers》这本书中。 F.I.T.O. 社长江口胜明与访谈中透露，Dreamcast 这个名字其实是该公司已故的前社长、第一作制作人范野贤治的匿名投稿。Dreamcast 的行销负责人后来成为日本宝石学铁龙社长的上野国久，在他于二零一五年发表的著作《在三国企业工作所学到的事》里面，更清楚地说明了 Dreamcast 这个名字是由范野贤治主动提供，并获得了 Sega 高层的喜爱。但为了避免范野本人充满争议的作风影响到主机的形象。 所以跟范爷签了契约，请他务必保守这个秘密。而这件事也确实一直保密到了第一期停产之后，才从其他人的口中揭晓。Dreamcast 的开机时的音乐不但辨识度很高，也十分悦耳，而且这可能是游乐器史上来头最大的开机音乐，因为这段音乐的制作者是世界级的音乐家坂本龙一。 这件事其实不是什么秘密，赛亚从 DC 上市前就公开过这个讯息。这段音乐也收录在坂本龙一的《西岸 TV》专辑之中。但当初怎么会找上坂本龙一呢？原来就是范野贤治的提议，是范野贤治向坂本龙一邀约制作，才会有这段经典的开机音乐诞生。不过，以坂本龙一的身份和地位，就算是短短几秒的开机音乐，所需支付的费用也不会太便宜。网络上就有着这段开机音乐使用费要日币四五千万的传说，甚至连一亿这个数字的说法都有。 在二零一七年的 Game Business Archive 讲座中，Sega 前社长佐藤秀树终于透露，这段开机音乐的真正要价是日币一千万元。Dreamcast，Dreamcast 那个常常被戏称为蚊香的漩涡状 logo，再一次还是范爷贤治的提案，是以小朋友画作梦为概念设计，同时也有源源不绝的力量从中心向外扩散的梦想等等意涵，颜色选用橘色，只是想要赋予温暖柔性的形象。 指定这个颜色的人物，则是现在当时的母公司 C S K 集团的创办人大川宫。基于老家是经营服饰店的背景，大川宫自认为对色彩很有敏锐度，因而在选择 logo 颜色时，很果断地下了这个决定。橘色也成为了 DC 在日本与亚洲区的主要识别色。不过，由于橘色漩涡状的 logo 跟德国发行商 T B O L A 的 logo 十分相似，因此在欧洲，DC 的 logo 配色与整体的识别色都改成了蓝色。 作为宣传活动的一环，CIA 成为了欧洲几个职业足球队的赞助商，其中最知名的就是隶属英格兰足球超级联赛的兵工厂队。兵工厂队在当时有着出色的成绩，是实力坚强的热门队伍。在2001至2002赛季，兵工厂队成功夺下了英超冠军，但球衣胸前印着的 Dreamcast 却已经从市场上败退，成为相当讽刺的对比。Dreamcast。相较于 SS 后期 CIA 台山市场那样强烈硬派的广告代言人。 SEGA 在行销 DC 的时候，采用公司内部职员汤川专务作为广告主角，以低姿态自嘲自虐的方式，表达 SEGA 自知落败的反省与期望再次获得玩家青睐的恳求，成功创造了话题性。实际上，汤川专务系列广告的幕后操作者大有来头，是日本著名的作词家、节目企划与制作人秋元康，并且是由大川宫亲自礼聘，给予秋元康涉外董事的头衔，请他担任 DC 主机的宣传战略制作人。 邱元康也确实发挥了他在娱乐圈的经验，将一个平凡的中年大叔汤川英一打造成全国知名的广告明星汤川专务，甚至还让汤川专务发行了单曲 CD，成为畅销的一片歌手。哦对了，如果你不熟悉邱元康这个名字的话，这里补充一个重要资讯，他就是日后 AKB48 等偶像团体的总制作人。所以这么说起来，AKB48 等相关系列团体成员，如果哪天碰到了汤川专务，还在喊一声神拜呢？ 在《探创专物》系列广告结束后，邱永康配合着 DC 主机的降价，打造了新的广告计划——后藤喜男 Campaign。可是这系列广告只是由一群人唱着“我的名字叫后藤喜男”等等意味不明的歌词。后藤喜男到底何许人也？又有什么诉求？广告中从没说明过。也许邱永康的打算就是要制造神秘感以引发讨论，但是神秘感玩得不好，就变成神隐老木了。所以这系列广告的话题性没有持续太久，在没什么进一步发展的情况下，默默结束。 后藤喜男其实真有其人，是一家影视制作公司的老板，也是邱元康的朋友，跟 DC 还真的扯不上什么关系。事后来看，虽然邱元康一开始企划的探窗专务确实很成功，但 DC 接下来的宣传行销都有种花了钱却打不到点的感觉。反倒是邱元康自己的事业发展的很好，因此有着 CR 被邱元康当提款机会或者八卦传闻。在两千年中，随着 c a 的经营体制变动，邱元康从社外董事退任，双方的合作关系也就此结束。 在 Sega Partners 的会员电子特刊《m o g t y t a t e Sega Saturn》第四集里收录了 Dreamcast 发表会的报道影片，并在发表会后的酒会现场采访了多位知名人士，其中包含了当时还在 Konami 的小岛秀夫。在访谈中，小岛秀夫表示对于 DC 内建网络机能这点感到很有兴趣，并且期待后续的发展。当然，在这种公关场合讲客套话是很正常的。就事后的结果，小岛秀夫并没有为 DC 制作任何游戏。 不过呢，如果要说小岛秀夫有没有参与 D.C. 游戏的制作，那结论就不一样了。在两千零一年，Sega、朝日电视台、电通、f o u n 上四家公司进行合作，推出了悬疑冒险解谜游戏《S》。游戏的画面采用真人实景拍摄，主要角色由山上博史、西游美子、细川茂树等知名影星演出。以真人实射游戏的标准来说，卡是相当豪华。游戏的故事讲述社会上发生了连续的猎奇杀人案。 正在调查这个案件的警察山上博士被人发现头部重创而失去意识。玩家所扮演的是一位能够潜入他人意识的少年，要潜入山上博士的脑内，穿梭于脑海中的记忆片段，拼凑出事件的真相。而就在我讲解这个故事背景的时候，其实小岛秀夫已经在各位眼前出现过了。是的，小岛秀夫参与了《S》这款游戏的制作，但并不是以企划、编剧或导演的身份参与，而是以演员的身份客串。 画面上这位正在设置大脑潜入装置的研究员，就是由小岛秀夫本人饰演。虽然没有直接特写脸部，但小岛当时的这个发型相当显眼，已经足以让人辨识。在小岛秀夫之外，还有好几位游戏界的知名人士也在本游戏中登场。在警方与搜查总部进行案情报告的场景里，饰演这位搜查本部长的，正是当时的 SEGA Dreamcast 事业部部长冈村秀树，现在已经是 SEGA Holdings 的社长。在游戏结束后的制作成员列表中。 现在可以发现，《真女神转生》系列制作人冈田根史、恶魔会师金子一马，还有后来成为 DQ 十制作人的齐藤洋介都列名其中。没意外的话，这几位都是出现在搜查总部的这段场景内。不过因为影片画质不够清晰，镜头又一直移动，所以我很难将他们从画面中一一指认出来。但应该不会是凑巧同名同姓的别人吧？当然啦，这些来自游戏界的豪华卡司都只是客串灵演而已，并不是真正担刚了游戏的企划或实作。 也没有成为宣传卖点，只能算是个小小逸闻。至于 S 这款游戏，就跟多数的 C 游戏一样，虽然评价不错，但并不叫做，因此知道这款游戏的人并不多，更不用说知道这件事情的人了。Dreamcast 以人物为主题的 Dreamcast 冷门知识，这次就先介绍到这边。但关于 d C 还有很多可能不为人知的逸闻，我会在之后的影片继续向大家分享，也希望大家喜欢。OK，以上就是这集低分少年。 感谢收看，下期见。